Ich bin Katja Urbatsch und ich bin die erste in meiner Familie, die studiert hat. Und deswegen habe ich vor gut zehn Jahren Arbeiterkind.de gegründet. Ja, und jetzt machen wir uns unsere Gedanken. Nächstes Jahr werden wir zehn Jahre alt. Wir sind sehr stolz auf das, was wir geschafft haben. Aber natürlich gibt es auch noch viel zu tun. Und viele von unseren Ehrenamtlichen, von den aktuellen und den ehemaligen, hatten schon öfters die Idee, dass wir mal eine Alumni-Gruppe gründen sollten. Und ich finde das eine super Idee und deswegen setzen wir das jetzt in die Tat um. Jetzt haben wir eine Alumni-Gruppe, da kann man mitmachen, man zahlt 5 Euro im Monat, damit wir ein bisschen was auch finanzieren können. Und wir veranstalten jetzt unser erstes Alumni-Treffen am 20. und 21. Oktober in Hannover. Und dazu möchte ich alle von euch herzlich einladen. Macht mit, kommt vorbei und wir wollen uns austauschen über Berufstätigkeit, Karriere als Akademiker, Akademikerin der ersten Generation. Das ist ein Thema, was mich auch sehr beschäftigt Ne? Wie fühlt man sich als Akademikerin der ersten Generation in bestimmten Kontexten, Situationen ähm, und was gibt es vielleicht auch noch für Hürden in der beruflichen Karriere? Ja, und ich freue mich, äh, wenn ihr kommt und dabei seid. Also jetzt anmelden.